Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ukrayna ilə mübarizəni davam etdirən Rusiyada elektron mesajla hərbi çağırış haqqında qanun Prezident Vladimir Putin tərəfindən imzalanaraq qüvvəyə minib. Oxu24.com xəbər verir ki, Rusiyada 18-50 yaş arası kişilər elektron hökumətə bənzər sistem vasitəsilə hər an siz hərbi xidmətə çağırılırsınız mesajı ala bilərlər. Belə ki, çağırış vərəqəsinin göndərildiyi gündən başlayaraq 7 gün ərzində hərbi xidmətə yollanmayan şəxslərin Rusiyanı tərk etmələri qadağan ediləcək. Onların yeni işə başlaması daşınmaz əmlak alğı satqısı, banklarda kreditin götürülməsi və avtomobil idarə etməsi də yasaqlanacaq. Yeni qanun Rusiyada ötən il elan edilmiş qismən səfərbərliyin nəticələri ilə bağlıdır. Səfərbərliyin həyata keçirilməsində böyük fasilələr yarandı. Çünki köhnə qaydaya görə hərbi bölmələr hər kəsə şəxsən yazılı çağırış göndərilməli idi. Çağırış vərəqəsini almadıqlarını deyən 10 minlərlə gənc ölkədən qaçmağa müvəffəq oldu.